ये रूह भी मेरी ये जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा दर्द ही सही पास में जमीन पे तो तेरे बिना गुजारा है मुश्किल